මනලයා මලහා ළමයාසේ බාල ළමා වයසේ පෙරති දෙනා සිටියේ එකයායේ ජීවිතයේ අරුණේ සමනලයා මලහා ළමයාසේ බාල ළමා වයසේ නැති දෙනා සිටියේ එකයායේ ජීවිතයේ මලත වසා පැනිවී රිසිසේම සමනලයා පියඹූ දවසේ මලට වසා පැනිවී රිසිසේම සමනලයා පියඹූ දවසේ ඒ මලගාවා ඒ පොඩි ළමයා ඇස වසා සිටියා සමනලයා මලහා ළමයාසි බාල ළමා වයසේ පෙරති දෙනා සිටියේ එක යායේ ජීවි දුකකාගේ පොඩිළමයෝ මොටදෝ හැඳුවේ මලට නොවේ දැනුනේ දුකකාගේ පොඩිළමයෝ මොටදෝ හැඳුවේ ඒ මල නොදනී ඒ මල පරවී සමනලයා කොතැනේ සමනලයා මලහා ළමයාසේ බාල ළමා වයසේ පෙරති දෙනා සිටියේ එක්කයායේ ජීවිතයේ අරුණේ ජීවිතයේ අරුණේ